Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Mas Bro Hari ini hari Sabtu tanggal 29 Kita datangan lagi Mulai dari SE Mas Bro Kita unboxing dulu Mas Bro bulan kita turunkan dua unit mas bro dari SE mas bro Films Audio Visual. Framelands Audio Visual Framelands Audio Visual